Hey guys, Millennial Words here and we are at Sorsogon State College and I'm Julian Sol. And I'm Vanessa And we will be showing you five deep Filipino words. Ano? Mm-hmm. Today guys, we're gonna be doing a little bit of challenge to make the video interesting. Ay, ay, ito na challenge. Sige na. Ba't magsenda lang ako sa'yo? Ha? Unang salita. Ang unang salita natin ay isla. Ibig sabihin nito ay ulat, ilalas, baghan, gulat. Isang challenge siya. Eh? So, gitla ang napili mo na word. Ako ay nagikla sa kanyang sinabi. Tipunggol. Ibig sabihin ay maigsi. Maigsi, punggok, di karaniwang ikli. Ganun. Is it? Ang word na inyong sinabi ay tipunggol. So, iya ako yun. Joel. Ay, so, ang pangatlong salita natin ay sa pantaha. Ibig sabihin nito ay hinala. Ang hinala. So, ito yung challenge na ko yung aking pagsupan Ganun na kayang ganyang ginawa. Tama <laughs> ito. Hindi narinig. Dapat dito. Awit. Ah, ang pang-apat na salita ay lahuyo. Ang ibig sabihin ay gayuma, pang-akit. Halina. Lahuyo. So, ang sinabi mo word Janet, iba't ibang laruyo ang kanyang ginagawa. At ang panghuling salita ay artigin. Ito ay ibig sabihin, ibig sabihin nito ay payaso, kumikeso. Sabihin nito ay payaso, loko-loko or loka-loka, and gumigero. Oh, ah, sige na, mag-aka na ang word na pinili mo art the cave. Sabi nito, sabi nito, loko-loko. Ano, bongo. Yun na. So, that was it. Five deep words, five deep Filipino words every millennial should know. Okay, so this is Millennial Words here. I'm Julian. And I'm Vanessa. See you next time. Bye.